Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa R10 dan ID Channel saya akan membagikan sinopsis dorama terbaru yang siap tayang di Waku Waku Japan Channel 168 di MNC Vision berjudul 7 Sekretaris. Yang akan tayang pada tanggal 24 Desember pukul 8 pagi. Bahkan untuk pertama kalinya artis Korea Selatan bernama Shim Eun Kyung Yang kedua kali tampil di film dan drama Jepang setelah The Journalist film Jepang tahun 2019, kali ini dia akan tampil di drama Jepang berjudul Tujuh Sekretaris. Sebelum saya membacakan sinopsisnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih. Ini dia sinopsisnya. Presiden Ichihara dari Bang Toto, tiba-tiba pingsan. Chiyo, Fumino Kimura, Fujiko, Nanao, Saran, Sim Engkyung, dan Satsuki, Shigeru Muroi, tiba di kamar suite dan memberinya CPR. Terlepas dari upaya mereka, Presiden Ichihara meninggal. Keempat wanita itu dengan tenang membuka kamar hotel bukti. Sementara itu, Miwa, Yuko Oshima, memerintahkan manajer hotel untuk menghapus catatan masa inap Presiden Ichihara di hotel. Pemilik restoran ramen Keitaro, pengurus rumah tangga Satsuki, yang juga bekerja sebagai sekretaris politisi, dan Sekretaris Chiu, Nana, Fujiko, Saran dan Miwa terdiri dari korps bayangan. Mereka membantu yang lemah dan menghukum orang jahat, menggunakan keterampilan dan informasi yang mereka peroleh selama bekerja di berbagai bidang. Pemain Kimura Fumino sebagai Mochizuki Chiyo, Elis Hirose sebagai Terui Nana, Nanao sebagai Hase Fujiko, Shimengyang sebagai Park Saran, Yuko Oshima sebagai Kazama Miwa, Shigeru Muroi sebagai Wanibuchi Satsuki, Yosuke Eguchi sebagai Keita Roban, serta Itoku Kishibe sebagai Juzo Awataguchi.